U ovoj sezoni jedan novi partner, kompanija Spartan, upravo su nam stigli njihovi proizvodi, sada ćete imati priliku da vidite o čemu se radi. E, ovo je firma s kojom pokušavamo već godinama da stupimo u kontakt, tako da uzbuđenje je na visokom nivou, kako sa moje strane, a verujem da će biti i sa vaše, jer stvarno imaju fantastične proizvode i nešto što još uvek nisam vidio na našem tržištu u Srbiji. Uživajte! da je zanimivo. E, Skažem, da kaj imamo redu. Alopnice. Spartan je kompanija koja se bavi proizvodnjom tripoda, bipoda, pa karbonskim izvedama. E, ovo je tripod model Sentinel. Vidjet ćete ga u toku sezone na našim snimcima ali svakako se jako zanimljivo pokazao, pogotovo zato što je puška fiksirana gore u vrhu i samim tim nodi mogućnost za, za mnogo precizniji hitac, jer sve je jednostavno stabilnije. Svakako, <clears throat> znači puška se klikom na magnet gore, i ovdje imamo polugu kojom faktički kada nađemo metu samo stegnemo. Samim tim nema pomeranja. Kao što vidite puška može sama da stoji što je zgodno kod vabljenja kako srneće divljači tako i predatora. Jako brzo dolazimo u nišansku sliku. Ovo je zgodno kod nekih daljih kitaca ali onda je sve potpuno stabilno. Tako da, odličan posao i radujemo se što ćemo ga koristiti u nastavku sezone. Ovo su majice za ekipu. Još jedan tripod, ovo je nešto kraći. Model Ascent. dolazi Ascent tripod, izuzetno kompaktna verzija. Na njemu je Davros Pro glava, novi model koji planirao da izađe. Ono što je jako zanimljivo kod ovoga je kompaktnost. Jako lako staje u ranac. To je bar ono što su nam prvi utisci. Pored toga ima mogućnost ne kažem, širenja faktički do minimalnih pozicija. Ne znam mnogo o tripoda na tržištu koji omogućavaju pucanje ležeći. Imamo mogućnost da pucamo i sedeći. opet ova glava cirkuliše levo desno, a ujedno se i može stegnuti. Kad se stegne puška je bukvalno u položaju za buze kaže kutija je velika, idemo dalje. kvalitet izrade je fantastičan. Ali bukvalno. Bipod koji bukvalno stoji ovdje i bez problema kad vam treba, hop, bode se u pušku, ovdje na magnet i pucate. nema, ogromnih pipoda koje su stalno montirane na pušku. Ovdje iz njega dolaze gumice za montažu. to ćete vidjeti kasnije. Možemo skloniti. bipod. U pitanju je model Light. Znači ovo je ulazna, ulazna verzija i ovo je nešto najjeftinije što prave od njihovih bipoda. Zajedno sa njim također dolaze podlaške za montiranje, isto kao i sa ovim drugim bipodom. Bipod, jako kompaktan. ovo je, ovo je plitak džep. Ovo je Spartan Light. Ulazni model. Ali jako zanimljiv, pogotovo za neko pucanje predatora. Recimo sa, u varijanti sa haube. Mislim, kad počnu malo aktivnije da se ove lisi, da će ti maznemo ovaj pre. Stvarno je zgodan. Ne kažem, čak i ja od dva metra mogu da pucam sa haube što inače nije bila slučaj. Ili, ili bi čak mogao da pucam i sa krova kod nekih malo manjih auta. E, ovo je ono što nas zanima posebno. Nastavak koji će se kačiti na našu kameru ili na naš durbin. I od jednog tripoda za pucanje dobijamo bukvalno jedan ultralagan karbonski stalak za kameru. Vidimo metu u daljini, bez problema. Stavljamo durbin, klik. Mi smo spremni za osmatranje. Jako je zanimljivo što je, što je glava jako fluidna i vrlo, vrlo lako pomeramo se ceo, ceo komplet. Jer bili smo u lovima u kojima svaka kila znači. A ovo je ultra lagana priča, tako da siguran sam da će nam jako pomoći. I kompaktnost. Izuzetno je kompaktan. Još jedna kesa, a ovdje su već nastavci razno razni. Pored nastavka koji omogućava da se na postojeći kundak doda, ima i opcija da se postojeći kundak ubuši i da se ubaci adapter za ove, ove bipode i tripode. Ovo je nešto još zanimljivije, ono o čemu smo pričali. skida. I u tom momentu dobijamo štab za planinarenje. Iako je to dosta, dosta stabilan. Ipak je ovo karbon, izuzetno čelesta materija. Tako da, vrlo zanimljiva priča. Ipak oni su ovdje na sve mislili. Recimo da imate situaciju u kojoj već imate u kojoj već imate štab za pucanje tipa Primus bez problema uz ovu glavu koju stavite na vaš štab, dobijate dodatak To je u suštini to. Hoću da vam pokažem još ovo. Kako jako lako da možete da nosite vaše, vaše bipode. Futrola koji ide na kajiš. Jednostavno. Ovo je inicijalno predstavljanje. Ostaje deo da ovo sve montiramo na naše puške, to ćete vidjeti u sljedećem delu. I onaj najzabavniji deo da se isprobam u terenu, ali za sada ovo izgleda jako zanimljivo i mnogo mi se dopada. On je malo spretniji sa ovim alatima, tako da će propustiti njemu, a i dosta jednostavno. Mehaničar. Remnik. Mehaničar. Da, remnik da Da vidimo gdje smo. Parola snađe se uvijek bila. Dobro. Da je to taj. Gumena? Da, tri gumene podlaške i bukvalno se bira sprem oblika kundaka koja najviše odgovara. Tako da ona koja ima naj... Jedna sa ovim da, kanalom, da, suštini, jedna tanja i jedna debla. Da. Mislim da tada sam najdublja kanalom, baš tada da je, da će tada dogovarati sa uvijek previše. Samo da probamo, samo da vidimo. Silje se pa da Spartan piše do tebe, to je fiksirano. Fiksirano, s tim što može da se levo desno, na to se fiksira i ima druga opcija od tebe i onda može levo desno. Levo desno. Što je po meni praktičnije. Pa da. Uvijek za toliko. Sad i dodatno do, elastika da... Da, možda se to omogući. Evo ga. Znači osigurano za ispadanje. Mislim da je to dosta dobro To je to spremno za interes. To je ukratko to. Ovo je kratko predstavljanje, pred nama je sezona. Lova svakako, tako da maltretirat ćemo opremu do samih granice izdržljivosti, ali ja ne vidim da ovdje išta može da popusti. Jer sve je baš precizno odrađeno, fino i toplo preporuke. Ukoliko vas zanima nešto od ovih proizvoda, budite slobodni pa nam se obradite na našim stranicama Instagrama, Facebook. Pokušat ćemo da vas povežemo sa ljudima koji ih uvoze.